Era el 3 de noviembre de 1991 y Blake Newson amaba su trabajo. Tenía pasión por la organización, un amor eterno por la historia política estadounidense y fue miembro del Partido Republicano durante toda su vida. Es por eso que se enorgullecía de su puesto como archivista en la Biblioteca Nacional Ronald Reagan, o al menos lo hacía, hasta su horrible encuentro con SCP-1981. El peor día de la vida de Blake comenzó como cualquier otro estaba haciendo un inventario de la amplia gama de cintas Betamax del archivo y asegurándose de que todas estuvieran ordenadas con cuidado y de conformidad con el sistema de archivo. Uno por uno marcó los videos de discursos y alocuciones en su lista, hasta que encontró una cinta extraña que no tenía por qué estar allí. La cinta parecía completamente normal, pero no se había registrado en el inventario del archivo, y había algo más raro con ella. En la parte delantera de la cinta había una pegatina blanca que decía Ronald Reagan descuartizado mientras habla, garabateado con rotulador con punta de fieltro. Blake estaba sorprendido y consternado, ni siquiera habían escrito bien el nombre del presidente. Lo que el pobre señor Newson no sabía era que estaba a punto de ver algo tan perturbador que recordaría esa falta de ortografía como si fuera un preciado recuerdo de la infancia. La política estándar para cintas como esta sería revisar y catalogar o incluso desecharlas si es necesario. Por lo general, un humilde archivista como Blake necesitaría buscar la aprobación de sus superiores, pero la curiosidad se apoderó de él. Se hizo con uno de los televisores de la biblioteca y de los reproductores de Betamax y comenzó a ver las imágenes. Durante el primer minuto más o menos nada pareció fuera de lo normal, solo era el presidente en un podio dando su icónico discurso del imperio del mal, ante la Asociación Nacional de Evangélicos en el Hotel Sheraton Twin Towers en Orlando, Florida, el 8 de marzo de 1983. Sin embargo, en el momento en que la cinta alcanzó la marca de 1 minuto y 10 segundos, algo antinatural comenzó a ocurrir. El discurso del presidente Reagan comenzó a desviarse, ya que el tema de conversación pasó de la importancia de los valores familiares al exquisito sabor de la carne humana. Blake se sorprendió, seguramente estaba escuchando cosas, pero la cinta solo empeoró. El presidente Reagan comenzó a divulgar el hecho de que disfrutaba mejor el sabor de la carne joven, particularmente el de los bebés. Cuando Reagan comenzó a entrar en detalles acerca de cómo exactamente se debe cocinar mejor a un bebé si quiere sellar el sabor, la multitud estalló en modestos aplausos. Blake empezó a sentirse mal. Había recordado haber visto este discurso y el presidente Reagan no había dicho nada de esto. Las cosas se pusieron más raras cuando la mejilla del presidente de repente se abrió en un corte largo y sangrante, como si alguien le hubiera cortado la cara con un cuchillo invisible. A medida que el discurso continuó y las palabras de Reagan se volvieron más absurdas e incoherentes, las lesiones también empeoraron. Su rostro desarrolló heridas punzantes, como si lo estuvieran apuñalando. La piel en algunas áreas se pudrió y se desprendió. Regan no mostró conciencia de las horribles heridas que parecían estar ocurriendo espontáneamente en su cuerpo. Esta era una pesadilla viviente. La cinta llegó a un final misericordioso tras 22 minutos, después de que la garganta del presidente pareciera estar abierta y su alocado discurso se redujo a silenciosos gorgoteos. Se apagó en estática poco después, y Blake cortésmente se retiró al baño para vomitar. Era una broma enfermiza o tal vez una manipulación o engaño de cámara, no lo sabía, pero esa cinta era repugnante y el responsable tenía que ser castigado. Newsom se puso en contacto con la policía con la esperanza de que se pudieran presentar cargos de obscenidad contra el creador de la cinta cuando fuera encontrado. La cinta se tomó como prueba y se inició una investigación policial de bajo nivel sobre los posibles culpables. Si bien los oficiales de policía que vieron la cinta reportaron tener pesadillas en las semanas siguientes, nunca se encontró al creador. La investigación realmente llegó a su fin cuando un superior cerró el caso y la cinta desapareció del casillero de pruebas. Esto, como quizás habrás adivinado, fue el trabajo de un agente de campo de la Fundación SCP, Luego se usaron amnésticos para borrar los recuerdos de todos los que tuvieron la mala suerte de presenciar la cinta, incluido Blake Newson, quien finalmente pudo descansar tranquilo y regresar a su trabajo. La cinta anómala estaba ahora en manos responsables. Se le dio la designación SCP-1981 y se le dio la clasificación seguro debido a su naturaleza autocontenida y de fácil control. La investigación y las pruebas adecuadas podían comenzar, y si bien nada sobre la construcción de la cinta sugirió algo inherentemente anómalo, la repetición del video dejó en claro que esto iba mucho más allá de meras imágenes manipuladas de un discurso presidencial. Cada vez que se reproduce la cinta, tanto el discurso pronunciado como las heridas recibidas por el presidente Reagan cambian. Las pocas reglas que la cinta parece seguir siempre son que Reagan nunca reacciona a las lesiones que está recibiendo, siempre tiene el mismo comienzo y tiempo de duración, y el discurso siempre está corrompido. Estos discursos han sido descritos como en su mayoría incoherentes, sin ningún tipo de estructura temática subyacente y en gran parte compuestos de anécdotas y parábolas sin sentido, por lo que no son tan diferentes de un discurso regular de Reagan. Pero los temas siempre se vuelven increíblemente oscuros y han incluido tortura, mutilación, muerte, canibalismo, sacrificio ritual, genocidio y más. La variedad de lesiones que se muestran en el presidente Reagan han incluido, pero de ninguna manera se limita a empalamiento, mutilación, desollamiento y algunas torturas tan horribles que los detalles han sido eliminados de los archivos. En varias ocasiones, los detalles del discurso del presidente Reagan también han predicho inquietantemente el futuro. Estos incluyen la predicción con éxito de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el resultado de las elecciones presidenciales rusas de 2008. Por cierto, este ni siquiera es el único SCP relacionado con Reagan que predice el futuro. No, hay otra entrada en este nicho increíblemente específico, SCP-095, una copia muy degradada de un cómic conocido como Las Atómicas Aventuras de Ronnie Reagan. El personaje título tiene un parecido sorprendente con el presidente Reagan, a pesar de que las pruebas de la fundación confirman que el cómic se escribió a principios de los años 30, el cómic está ambientado en el lejano futuro de los años 80 y sigue una serie de hazañas de Ronnie en tres historias. El primero titulado Ronnie contra Carter, el almirante del espacio, parece describir los eventos de las elecciones presidenciales de 1980. El segundo, Asesino del Espacio, refleja el intento de asesinato de John Hinckley Jr. contra el presidente Reagan y el tercero, titulado Planeta de la Jungla, vuelve a contar las controversias Irán contra de 1986. Estos cómics fueron producidos bajo la misteriosa y aparentemente inexistente empresa Future Funnies. La fundación espera rastrear los otros cómics de esta compañía siempre que sea posible, pero no han tenido suerte en ese frente. Por ahora solo está SCP-095. Durante las pruebas iniciales, el personal de la fundación vio la cinta con frecuencia, por si esta extraña y corrupta versión del presidente Reagan tenía otras predicciones valiosas para el futuro. Sin embargo, durante una de estas proyecciones, uno de los miembros del personal de observación de clase D señaló y gritó a la pantalla con horror. Tras un examen más detenido de las imágenes grabadas, los investigadores pudieron ver exactamente qué había preocupado tanto al observador de clase D. Mientras que en otras visualizaciones de la cinta el equipo de prensa del presidente Reagan parecían totalmente normales, en esta claramente algo andaba mal. De pie entre los otros ayudantes aburridos y vestidos de traje, había una figura alta vestida con una capa de color negro con una gran capucha cónica que oscurecía su rostro. La figura no parecía moverse en las imágenes, solo estaba allí amenazadoramente. Una encuesta posterior indicó que esta figura aparecía en cerca de una de cada siete visualizaciones. Esta figura encapuchada fue designada SCP-1981-1 y se convirtió en parte de las imágenes recurrentes en las pesadillas que a menudo seguían la visualización de SCP-1981. Naturalmente, a pesar de los intentos de contención y preservación, la Fundación era consciente de que al igual que cualquier cinta normal, la interferencia magnética natural la degradaría más allá de su uso. Los intentos de copiar el metraje en otra cinta Betamax no lograron reproducir los efectos anómalos. Es por eso que la fundación ha grabado minuciosamente cualquier video y audio que pudo a través de una videocámara comercial estándar. En una reproducción particularmente aterradora, SCP-1981-1 tomó el lugar del presidente en el podio mirando directamente a la cámara. Las palabras te veo aparecieron sobre una pantalla negra poco después, se ordenó a los miembros del personal que nunca intentaran comunicarse con la figura y que en su lugar contactaran a un superior de nivel 4 si tal evento ocurre durante una reproducción. Los espantosos y desafortunados efectos de SCP-1981 llegarían a su conclusión lógica bajo la atenta mirada del Dr. James Kyle Robinson, archivista gerente de objetos inertes de clase segura y artículos anómalos en el sitio 73. Fue contactado por el agente especial Arnold Rodríguez y el agente especial Ethan Tate, miembros del servicio secreto con el deber de cuidar al presidente Reagan. La noticia de que había un artefacto anómalo en posesión de la fundación que se relacionaba directamente con él había llegado a oídos de Reagan y quería verlo. El Dr. Robinson obtuvo archivos y transcripciones pertenecientes a SCP-1981 y los entregó a los agentes, pero se negó a permitir que el presidente Reagan viera la cinta sin la aprobación del Consejo O5 pero Reagan y los agentes fueron persistentes. Finalmente, el Consejo O5 ordenó una proyección privada para el presidente Reagan en la planta de procesamiento de químicos de Sanford, un negocio fachada que pertenece y es operado por la Fundación para la Producción de Amnésticos. El Dr. Robinson le ofreció al presidente Reagan el uso de amnésticos después de que finalizó la sesión, pero Reagan se negó. La proyección tuvo lugar en la sala de conferencias B y la cinta se volvió a reproducir tres veces. Fue en la tercera reproducción cuando las cosas dieron un giro interesante. Cuando Reagan mutilado en la pantalla comenzó a despotricar sobre beber la sangre de un niño del cráneo de Vladimir Putin, Reagan comenzó a pronunciar silenciosamente las palabras como si las recordara. Habló sobre seres conocidos como los destructores y posibles eventos apocalípticos por venir. Después de la proyección, Reagan rechazó una vez más la oferta de amnésticos y se fue. Parecía que todo iba bien, hasta que un violento allanamiento en la planta de procesamiento de químicos de Sanford dejó al guardia nocturno muerto. Una gran cantidad de amnésticos fueron robados, y las imágenes de seguridad mostraban que los agentes Tate y Rodríguez eran responsables. Los dos agentes fueron rastreados hasta la residencia de Reagan, donde la fundación encontró un espectáculo inquietante. Los agentes habían saqueado grandes cantidades de amnésticos clase A y B, y se los habían proporcionado al presidente Reagan, quien, en algún momento después de observar SCP-1981, había sido conducido a una peligrosa locura. Los dos agentes querían curarlo antes de que se hiciera daño a sí mismo o a otros, pero su torpeza había tenido graves consecuencias. La aplicación incorrecta de una cantidad tan alta de amnésticos esencialmente había destruido la mente de Regan, y aunque la fundación pudo estabilizar su condición, su memoria y función cognitiva deterioradas lo dejarían incapaz de cuidarse a sí mismo de forma independiente. Para encubrir este grave error, se inventó una historia falsa sobre que Regan era víctima de la enfermedad de Alzheimer y como resultado enfrentaba un deterioro cognitivo severo. Tanto los agentes Tate como Rodríguez fueron despedidos por sus acciones, la fundación les borró la memoria y se les asignaron nuevas identidades. El Dr. Robinson, por su participación en el desastre, tuvo que enfrentar a una audiencia disciplinaria del Comité de Ética de la Fundación. Si bien SCP-1981 sigue siendo clasificado como seguro debido a su improbabilidad de romper contención, cuando se considera el caos que causó en la mente de su objetivo singular, seguro difícilmente es la palabra que viene a la mente. Es suficiente para que te preguntes, ¿qué otras cintas acechan esperando ser encontradas?